فماديا احنا مسيطرين على المنطقة وسياستك و... ومحبتك لشعبك آه، ومنا الاكراد بشكل خاص وهذا المنهج اللي اللي طرحته الان وارجو انه ننفذه بالتفاصيل مو بس يبقى منهج نفذ. هذا الان ننفذه بعد ما سيطرنا على كردستان نعم سيدي لازم <laughs> اذا هذا ماكو خطر مادي المنهج الديمقراطي نعم. الاجتماعي نعم. الفكري المتوازن والعملي المتوازن الآن شعبنا يفهم معنا نعم لكن يعني ايش راح يسوون بينا؟ السابق ما كان يفهم ايش راح يسوون بينا؟ راح يشوهون سمعتنا سياسيا راح يروح الرفيق عزت ابراهيم نائب نائب رئيس مجلس قياده الثوره الدزه بعد ست اشهر يروح لايطاليا يروح يتفاوض يطلعوا له مظاهره يطلعوا له صور مال حلبشه وما ادري ايش وكردستان وكذا هذا ما نقلل من قيمته هذا يقلل من من تاثيرنا العربي والدولي خير الدفاع الهجوم احنا ناس خونة آه، قاتلناهم مهما استخدمنا من وسائل سواء كانت وسائل قاسية او مقاسية قاسية اكو ظرف ظرف الحرب وظرف الخيانة الان سياسيا تفضلوا تعالوا اللي يحكي بالمسألة الكردية احنا نتحداه خلينا نحكي بيها على اساس المنطقة كاملة